okay mamelani ke sizazofunda ibali kodwa sizalifunda pha emethini andithi okay besitheni kanene into yoba xa sisiza emethini senza ntoni asenzi ingxolo umisa uzawumamela ajonge acimele ave into yokuba ngabaphi abenza ingxolo xa befaka izitulo zabo okwesibini sizawuzama ukukhawuleza ndithi singakhawulezi kakhulu kodwa ne size emethini sizawuqala ngegruphu yokuqala ize izohlala phantsi Very good. Igroup elandelayo. Yes, izohlala kulanda ubuhleli kuyi. ndizohlala kulaa ndawo hle kukho abantu abahleli kwiindawo ezingezo zabo ndifuna abantu bahlale apha izani izani ah, ndibohlala hlala kulaa ndawo uhleli kuyo iza phakam ndizohlala kule ndawo uhleli kuyo ujonga phi ndizohlala kule ndawo uhleli o oh, imali esikolweni ha sisitsheni hlala apha hlala jonga pha kum